Ya. De niño. aguanta al Fortnite. Ya. Aguanta el Fortnite, aguanta el Fortnite, te rompo el medio como Superman. Aguanta el Fortnite, aguanta el Fortnite, te rompo el medio como Superman. Agarro la escara y te junto a mi one y te gano porque no juego mal. Aguanta el Fortnite, aguanta el Fortnite, aguanta el Fortnite. Aguanta el Fortnite, aguanta el Fortnite, te rompo el medio como Superman. Aguanta el Fortnite te rompo el medio como Superman, agarro la y te juego un mi guante y te ganó porque no juego mal. van el Fortnite, van el Fortnite, van el Fortnite. Te pego un headshot y te mando el lobby, y yo lobby, tal cual como un wannabe. I'm wanna kill, I'm wanna kill, y yo lobby, tal cual como un wannabe. Y, y, invito a mi amiguito para jugar solitario en el Fortnite. Mientras tomamos la chocolatada, hago la piel de la tarda Yo no me escondo, no soy campero. Porque juego bien y ahora soy trapero, pero no soy dispamero. Siempre la escopeta, primero, me uno 90. Perfecto, porque soy muy bueno. Todos quieren aprender de mí, porque siempre soy el que lleva 100 kills. Aguanta el Fortnite, aguanta el Fortnite, te rompo el medio, a Superman, aguanta el Fortnite, aguanta el Fortnite, te rompo el medio, a Superman, y te juego un one y te gano porque no juego mal, aguanta el Fortnite, aguanta el Fortnite, aguanta el Fortnite. Te pegó un headshot y te mando lobby Y yo lobby Tal cual como un wannabe I wanna kill I wanna kill Me lobby Tal cual como un wannabe Juego tal cual Magic porque hago un Reddit y te mato Yo te trato de decir que en el Fortnite tengo talento grato Insensato el que venga a matar a este vato Porque yo te mato siendo un novato pero no, yo tengo varios años jugando y se nota por el talento que amparo. Me ampara a pleno este mini escudo para que no muera un boludo. Aguante qué? Aguante el Fortnite. Aguante el Fortnite, aguante el Fortnite. Te rompo el medio como Superman. Aguante el Fortnite, aguante el Fortnite. Te rompo el medio como Superman. Para las caras y te juego un one y te gano porque no juego mal. Aguante el Fortnite, aguante el Fortnite, aguante el Fortnite love you, need I wanna be, I wanna I wanna Aguante el Fortnite, aguante el te rompo el medio como el Superman, aguante el aguante el te rompo el medio como el me agarro las caras y te juego a mi one y te gano porque no juego mal, aguante Chocolate, ah, porfa. Y las galletitas. ¡Te quiero!